እግዚአብሔር ይገርማል እኮ ሊሰጥ ሲል ስጡኝ ይላል። አይገርምም? እግዚአብሔር ሳይተኛ ቀስቅሱኝ ይላል፣ ሳይጠፋው ንገሩኝ ይላል። እያወቀ ይጠይቃል። አሁን እኛን ተመልከቱ። የሚጠፋው ይመስል ቅዱስ ቅዱስ በሉኝ ይላል። ቅዱስነቱ ለእሱ አይጠፋው። ይጠፋዋል? የሚያውቀውን ለምን እነግረዋለን? እኛ ስንናገር ደስ ስለሚለው ነው። አንደበትን ሰጠ፣ ከእኛ ይቀበላል፣ መልሶ ይሰጣል። ስለዚህ ድንግል ማርያምን ሰጠ፣ እነሱ ሰጡት። የሶስት ዓመት ልጅ ቢሰጡት የዓለም እናት አድርጎ ሰጣቸው። ለእግዚአብሔር ሲሰጡት ሁሉም ከእግዚአብሔር በርክቶ ይመለሳል። እውነት አሰጥ